नमस्ते रोचक युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँ पक्कै पनि तारक मेहताका उल्टा चस्माको फ्यान हुनुपर्छ किनकि तपाईँ त्यसै सोसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भारतको सोनी सब च्यानलबाट प्रसारणमा आउने यो सो भारतमा सँगै नेपालमा पनि उत्तिकै चर्चित छ भन्ने कुरा युट्युबका कमेन्टहरूबाट नै प्रमाणित हुन्छ आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई यही चर्चित सो तारक मेहताका उल्टा चस्माको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू बताउनेछु जुन तपाईँलाई सायदै थाहा होला यो सो गुजराती नाटक दुनियाँ नै उन्धा चस्मामा आधारित रहेको छ जसलाई वास्तविक तारक मेहताले लेखेका थिए जसको सन् दुई हजार अठारमा निधन भयो यो सोको सुरुवात सन् दुई हजार आठको जुलाई अठाइसमा भएको थियो विगत एघार वर्षदेखि यो सो लगातार प्रसारणमा आइरहेको छ यो सो भारतको सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रसारणमा आएको सो पनि हो यो प्रमुख पात्रहरू हुन् जेठालाल र चम्पकलाल जो छोरा र बाबुको भूमिका निर्वाह गर्दछन् तपाईँले यो सुनेर हैरानी हुनसक्छ कि वास्तविक जीवनमा बाबुको भूमिका निर्वाह गर्ने चम्पकलाल छोरोको भूमिका निर्वाह गर्ने जेठालालभन्दा कान्छो रहेका छन् जेठालाल जसको वास्तविक नाम दिलीप जोशी हो उनी एकाउन्न वर्षका भए भने चम्पकलाल जसको वास्तविक नाम अमित भट्ट हो उनी मात्र छयालिस वर्षका भए सोमा दिदीभाइको भूमिका निर्वाह गर्ने सुन्दर र दया वास्तविक जीवनमा पनि दिदीभाइ नै हुन् भव्य गान्धी यो सो मन पराउने व्यक्तिहरूले धेरै नै सौन्दर्य नाम हो यो जसले टप्पुको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दथे उनी सो छोड्नुभन्दा अगाडिसम्म भारतीय टेलिभिजन इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने बाल कलाकार थिए यो सोमा आत्माराम तुकाराम भिडेको भूमिका निर्वाह गर्ने मन्दन चान्दवडकर वास्तविक जीवनमा एक इन्जिनियर हुन् र राम्रो गायक पनि हुन् पोपटलाल यो नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के को याद आउँछ विवाह गर्नका लागि विभिन्न म्यारेज ब्युरोहरूमा आफ्नो नाम लेखाउँदै हिँड्ने यी कलाकारको वास्तविक नाम श्याम पाठक हो जो तिनवटा बच्चाका पिता हुन् सोमा कृष्णन अय्यरको भूमिका निर्वाह गर्ने तनुज महाशब्दले अय्यरको भूमिका निर्वाह गर्नु पूर्व यस शोका लेखक थिए तनुज महाशब्दलाई कृष्णन अय्यरको भूमिकाको लागि यस कार्यक्रमको प्रड्युसरलाई दिलीप जोशी अर्थात् जेठालालले सजेस्ट गरेका थिए र उनी वास्तविक जीवनमा साउथ इन्डियन नभई महाराष्ट्रका हुन् सोमा पुरानो टप्पु र गोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने भव्य गान्धी र समय शाह वास्तविक जीवनमा कजन हुन् सोमा बबिताजी भनेपछि हुरुक्कै हुने व्यक्ति हो जेठालाल जेठालाल अर्थात् दिलीप जोशी र बबिताजी अर्थात् मुनमुन दत्तले यो सोभन्दा पहिले पनि सँगै काम गरिसकेका छन् उनीहरूले हमसब बराती नामक सिरियलमा सँगै काम गरिसकेका छन् अमित भट्टलाई चम्पकलालको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि भन्नुभन्दा पहिले नै दिलीप जोशी अर्थात् जेठालाललाई यो भूमिकाको लागि अफर गरिएको थियो तर दिलीप जोशीले यो अस्वीकार गरेपछि उनलाई जेठालालको भूमिका दिइयो टप्पु सेनाको ग्रुपलाई नगर्ने हो भने बबिताजी यस सोको सबैभन्दा कान्छी अभिनेत्री हुन् सोमा बाघाको भूमिका निर्वाह गर्ने तन्मय बेकरिया बाघाको भूमिका निर्वाह गर्नु पूर्व सोमा अन्य छोटा छोटा भूमिकाहरू जस्तै ट्याक्सी ड्राइभर कामदार तथा शिक्षक आदिको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दथे सोमा लेखक तारक मेहताको भूमिका निर्वाह गर्ने शैलेश लोधा वास्तविक जीवनमा पनि लेखक नै हुन् उनका चारवटा पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन् सोमा दयाको भूमिका निर्वाह गर्ने दिशा बकानीको वास्तविक जीवनको पिता र माता दुवैले पनि यो सोमा केही छोटा छोटा भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् उनको पिताले चम्पकलालको साथीको भूमिका तथा अन्य विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गरेका छन् सोमा रिटायर रिपोर्टरको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रिय अहुजा यस सोको निर्देशककी पत्नी हुन् सोमा गोगीको पुरा नाम गुरुचरण सिंह हो जुन रोशनको वास्तविक नाम हो सोमा मगनको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति यसै सोका सिनियर लाइटम्यान हुन् टपुको भूमिका निर्वाह गर्ने बाल कलाकार भव्य गान्धीले गुजराती चलचित्रमा काम गर्नका लागि यो सो छोडेका थिए सोमा इन्सपेक्टर चालु पाण्डे नटुकाका अब्दुल तथा जेठालको भूमिका निर्वाह गर्ने यी कलाकारहरूले यो सोभन्दा पहिले पनि सँगै काम गरिसकेका छन् उनीहरूले पहिले काम गरेको सोको निर्माता आशित मोदी हुन् जो यस सोका पनि अहिलेका निर्माता रहेका छन् उनीहरूले सँगै काम गरेको सिरियल तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ उक्त सिरियलको नाम कवि ए कवि ओ हो र यसको लिङ्क यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध रहेको छ तिनका थिए चर्चित भारतीय सो तारक मेहताका उल्टा चस्माको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू तपाईँले यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला यस्तै रोचक कुराहरू कसको वा के को बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो विचार लेख्न नबिर्सिनु होला रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भेट्नुहोस् अर्को भिडियोमा ओके बाबाई